नमस्कार कार्यक्रम कृषि बहसमा स्वागत छ देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सम्पन्न आम चुनावमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि कामको लगभग अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ स्थानीय सरकारको त अब चुनावको मिति नै घोषणा भइसकेको छ भने अब चुनावको माहौल सुरु भइसकेको छ र बिस्तारो यो प्रदेश हुँदै सङ्घीय के अरे केन्द्रीय सरकारको समेत यो संसदको समेत चुनाव हुने अवस्था छ यस बिचमा प्रदेशहरूले के के काम गरेका छन् यस सन्दर्भमा यसो छलफल गर्नको लागि हामीले बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेज्यूसँग आज हामी यसबारेमा छलफल गर्न खोजिरहेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई यसमा स्वागत गरौँ स्वागत छ डाक्टर हस् धन्यवाद अब यो पाँच वर्ष लगभग बित्न लाग्यो बागमती प्रदेशको कार्यकाल पनि अब यो बिचमा अब धेरै एकपल्ट एकपल्ट त सरकार पनि परिवर्तन भए यहाँहरूको यो सरकारी सिस्टम अनुसार सचिवज्यूहरू पनि परिवर्तन हुने क्रम त जारी नै रहन्छ र अहिलेसम्मको यसो केही भनिदिनुहोस् न एउटा सिनप्सिस छोटो ठिकै भन्नुभयो खास गरी हामीले प्रदेश सरकार भइसकेपछि के कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय प्रदेशमा कृषिको समग्र कृषिको विकास हेर्नको लागि गठन भएको मन्त्रालय हो र हामीले खास गरी उत्पादन उत्पादको वृद्धि गर्ने कृषिमा एउटा सुशासन प्रवर्धन गर्ने कुराहरू हामीले काम गरेका छौँ र त्यति मात्र होइन हामीले बजारीकरणको लागि पनि टिवा पुग्ने खालका कृषकलाई कृषकको माग अनुसारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर अगाडि बढाएका छौँ र सुरुवाती समय भएकाले गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीले हामीसँग खास गरी प्रदेशमा एन नियमहरू कार्यविधिहरू थिएन र हामीलाई केही समयहरू त्यो बनाउन त्यो निर्माण गर्नको चरणमा पनि हामीले आफ्नो समय खर्चिनु पऱ्यो र कृषि व्यवसाय प्रवर्धन एनहरू हामीले निर्माण गरेर अगाडि बढाएका छौँ विभिजन एन हामीले बनाएका छौँ नियली बनाउने क्रममा छौँ र अहिले पनि हामी फेरि एनकै एउटा चाहिँ मजबुत एनको चरणमा निर्माणको चरणमा हामी अगाडि बढाएका छौँ अगाडि बढेका छौँ भने त्यसमा हामीले खास गरी कृषि समग्र कृषि विकासको लागि कृषि ऐन विकास ऐन आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले हामी तर्जुमाको अब लगभग चरणमा अगाडि बढेका छौँ भने हामीले सँगसँगै पोल्ट्री विकास ऐन पनि चाहिँ तर्जुमाको लागि हामी सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनको लागि हामीले प्रोसेस अगाडि बढाइसकेका छौँ र यसले हामी एउटा पाटो त लिगल इन्स्ट्रुमेन्टलाई अलिक मजबुत बनाउने कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ खास गरी कृषिमा चाहिँ लाइफ स्टकतर्फ कृषितर्फ र मत्स्यतर्फ खास गरी उत्पादन उत्पाद वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सँगसँगै लिएर गएका छौँ उत्पादन आधारित अनुदानका विषयलाई पनि हामीले समावेश गरेका छौँ भने त्यस सँगसँगै बजारीकरणको लागि खास गरी ठुला ठुला हामीले चाहिँ निर्माणका कार्यहरू पनि गरेका छौँ थोक बजार प्रादेशिक कृषि तथा फलफुल थोक बजारको त हामीले चाहिँ निर्माणको चरणमा छ भने त्यस्तै गरी महत्त्वपूर्ण कुरा खास गरी यो डे डे डेरीसँग सम्बन्धित भएर हामीले पाउडर प्लान्टको निर्माणको पनि हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ त्यस्तै गरी बजारीकरणलाई सेवा टेवा पुग्ने गरी हामीले चाहिँ नौ दसवटा जिल्लामा चाहिँ यो कोल्ड स्टोर शीत भण्डार निर्माणको पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छौँ र हामी त्यसलाई अगाडि चाहिँ त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियामा छौँ भनेपछि हामीले यो चार वर्षमा चाहिँ हामीले जुन प्रदेश सरकार कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयले खास गरी हामी सुरुवाती चरण भयो भने धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले गरेको छौँ यता तथापि हामीले महत्त्वपूर्ण के किसानका आकाङ्क्षा महत्त्वकाङ्क्षा र किसानलाई चाहिँ हुनुपर्ने सबै कामहरू त यो समयमा गर्न सकिन्थेन तर हामी चाहिँ एउटा नियम विधि पद्धति बनाएर हामीसँग भएका सीमित साधन स्रोत र मानवीय स्रोतहरू हामी मानव मानव स्रोत ह्युमन रिसोर्सको समेतलाई आकलन गरेर हामीले जे जति गर्न सकौँ गर्ने हो प्रदेश सरकारबाट त्यो काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ र गरिरहेका छौँ अब सामान्य रूपमा यो प्रादेशिक भूगोल कस्तो कस्तो किसिमको छ र त्यो अनुसार मिल्ने कस्ता केही कार्यक्रमहरू केही विशेष छन् बागमती प्रदेशका पक्कै पनि हो हामीले खास गरी बागमती प्रदेशमा जुन तेह्रवटा जिल्ला छ हामी उच्च पहाडका चाहिँ भूगो भूगोल पनि हामीसँग छ खास गरी माथिल्लो चाहिँ बेल्टमा चाहिँ हुने चौरी गाईहरूमा चौरी गाई याक नाकहरू त्यहाँ गरेका छन् बाख्राहरू पनि हामीले त्यहाँ राम्रोसँग चाहिँ बाख्रा प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू पनि हामीले लान सक्ने चाहिँ अगर च्याङ्रा चाहिँ बाख्राहरू त्यहाँ हुने गरेको छ भने आलुका आलु पनि हामीले उच्च पहाडी ठाउँमा आलुहरू पनि उत्पादन गरेका छौँ किबीका कुराहरू छन् फलफुलहरू पनि हामीले उत्पादन गरेका छौँ भने हामीले त्यो भूगोल लाई लक्षित गरेर त्यही अनुसार हामीले कार्यक्रमहरू लगाएका छौँ भने हामीले खास गरी मध्य पाहाडको चाहिँ भूगोलहरू खास गरी हामी हाम्रो तराई त छैन भित्री मधेस हाम्रो केही भागहरू पर्छ यो सबैलाई हामीले मिल्ने गरी भूगोल अनुसार त्यहाँ माटो सुहाउँदो भूगोल सुहाउँदो र किसानको माग को आधारमा हामीले कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने गरेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले कार्यक्रम चाहिँ गरिरहेको अगाडि बढाइरहेका छौँ हामीले चौरी प्रबन्धन कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै हामीले गर्दै आइरहेको अवस्था छ त्यहाँका किसानलाई लक्षित गरेर हामीले दुधमा अनुदान दिने पनि हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ भने खास गरी किबी भण्डारणको लागि कोल्ड स्टोरहरू शीत भण्डारणहरू हामीले निर्माण गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ र को त्यो किवीहरूलाई फलफुलहरूलाई लक्षित गरेर हामीले त्यसबाट प्रशोधन गर्ने प्र प्रशोधन प्लान्टहरूको लागि पनि हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरू अगाडि लगाएर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ यसरी समग्रतामा हामीले भूगोलहरूको त्यहाँको आवश्यकताहरू पहिचान गर्ने कुराहरू त्यहाँको माटो सुहाउँदो चाहिँ के के कृषि उपजहरू उत्पादन हुनसक्छ लाइफ लाइभस्टकतिर के हुनसक्छ जस्तै अलि पाहाडी उसमा एरियामा चाहिँ चिसो ठाउँमा चाहिँ ट्राउट माछा हुन्छ भने हामी ट्राउट माछालाई पनि विगतमा अनुदानहरू दिएर हामीले चाहिँ बिसौँ ट्राउट चाहिँ फार्महरू स्थापनाको लागि हामीले सहयोग गरेको अवस्थाहरू छ ती त्यो हामीले गरेका छौँ र त्यहाँको मागको आधारमा चाहिँ खास गरी योजनाबद्ध ढङ्गबाट योजना हामीले च योजनाको चरणमै हामीले यी यावत कुराहरूमा बृहत्तर रूपमा छलफलहरू गराउने र त्यहीँका किसान त्यहीँका भूगोलहरूसँग संवाद गरेर नै हामीले कार्यक्रमहरू तय गर्ने कुराहरू गरेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले कार्यान्वयनको चरण मा चाहिँ लगेका छौँ तथापि हामीसँग धेरै त्यस्ता किसानहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो फार्महरू हुनुहुन्छ यति धेरै बागमती प्रदेशमा हुनुहुन्छ सबैलाई सम्बोधन आर्थिक रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएको होला तथापि पनि प्राविधिक रूपमा अरू कुराहरूले पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सेवा र टिवा दिने कुराहरूमा यो मन्त्रालय र हाम्रो मातहतकारलाई खास गरी निर्देशनालय ज्ञान केन्द्र विकी केन्द्रहरू पनि छन् त्यस मार्फत हामीले किसानको घर दैलोमा गएर चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने काम गरेका छौँ र यो गर्नको लागि प्रदेश सरकारको मात्र सम्भव नभए पनि हामी स्थानीय तहसँग नै त्यस्तै समन्वय र सहकार्यहरू गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि तर्जुमा गरेका छौँ सङ्घीय चाहिँ मन्त्रालयहरूसँग पनि हामीले कसरी हुन्छ खास गरी हामीले अब उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ र गुणस्तरीय उत्पादनमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा यावत कुराहरू हामीले चाहिँ योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा कार्यान्वयन गर्ने बेलामा छलफलहरू चलाएका छौँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छौँ मलाई लाग्छ हामी आगामी दिनमा पनि हाम्रो सोच नै छ आगामी दिनमा पनि हामी त्यही नै गर्छौँ जुन भूगोल सुहाउँदो होस् भूगोलले माग्यो होस् त्यहाँको माटोले के चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ जुन चाहिँ हामीले माटो परीक्षणको दायरालाई पनि फराकिलो गरेर हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो चाहिँ त्यहाँको खास गरी खेतीपाती पनि संरक्षण हुने कुराहरू त्यहाँको जीविकोपार्जनलाई सुधार गर्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ बढी महत्त्व र ध्यान दिएका छौँ अब यहाँको प्रदेशमा बागमती प्रदेशमा त सङ्घीय राजधानी पनि छ त्यस्तै राजधानीको आसपासका जिल्लाहरू धादिङ नुवाकोट चितवन यस्ता ठुल्ठुला कृषिका पकेट जिल्लाहरू पनि छन् बजार पनि छ भने उत्पादन क्षेत्र पनि छ यिनीहरूलाई चाहिँ जोड्नको लागि केही त्यस्तो विशेष कार्यक्रम जसले गर्दा खास गरिकन गरिबी निवारणमा चाहिँ सहयोग पुग्ने केही कार्यक्रम बनाउनु ठिकै कुरा यहाँले उठाउनु भयो खास गरी हामी पनि त्यसमा अलिकति बढी चिन्तित छौँ हामी उत्पादन मात्र बढाउने र बजारलाई हामीले ध्यान नदिने हो भने त्यसलाई हामीले समग्र कृषिको विकास गर्ने जुन हाम्रो ध्येय थियो लक्ष्य थियो त्यो पुरा हुन सक्दैन हामीलाई त्यो राम्रोसँग थाहा छ मन्त्रालयलाई अथवा हामीले पोलिसीगत रूप पोलिसी बनाउँदाखेरि होस् हामीले नीतिगत रूपमा छलफल गर्दाखेरि होस् योजना बनाउँदाखेरि होस् यो कुरालाई हामीले बृहत्तर रूपमा हामीले छलफल गराउँछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरा के उत्पादन गर्ने उत्पादन गर्ने हुन्छ त्यसले बजार नपाउँदाखेरि बजार नपाउनु भनेको त्यसले मूल्य पनि नपाए हुन्छ लागत वृद्धि भएको हुन्छ अब यसलाई कसरी चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एक दुईवटा स्ट्राटेजीहरू ल्याएको छौँ एउटा हामीले सहकारी मार्फत सहकारीले उत्पादन गर्ने सहकारी मार्टहरू सहकारी कृषि मार्टहरू स्थापना गर्ने र त्यही चाहिँ ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ गरेर बजारमा लाने कुराहरू गर्छ त्यसले गर्दाखेरि मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुराहरू पनि गर्छ गर्ने हुन्छ र किसानहरू पनि त्यसलाई अलिकति उत्पादन कृषि तर्फ लाग्नलाई अलिक प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ अर्को कुरो के छ जसले चाहिँ बिग फार्म हामीले सामूहिक खेतीका चाहिँ कन्सेप्टहरू अगाडि ल्याएका छौँ र बागमती प्रदेशमा सयौँ बिगामा सामूहिक खेतीहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ त्यसमा हामीले चाहिँ सहयोगहरू गरेका छौँ खास गरी हामीले यन्त्र यन्त्र उपकरणहरू पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ यन्त्रीकरण मार्फत आधुनिकरण मार्फत कृषिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यो यसले केले यसले के चाहिँ बढाउँछ भने प्रतिस्पर्धी जुन अहिलेको यो यो जमाना प्रतिस्पर्धी छ त्यसमा कृषिमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्छ प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ हाम्रो प्रडक्टहरू भन्ने विषयमा पनि हामीले बढी ध्यान दिएका छौँ हामीले सामूहिक खेतीको चाहिँ एउटा मेजर हाम्रो लक्ष्य थियो त्यही अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ भने हामीले बजारीकरणसँग जोड्नको लागि अहिले मैले अघि पनि निवेदन गरेँ खास गरी यो शीत भण्डारको कुरा हो हामीले पन्ध्र सय मेट्रिक टन पाँच सय मेट्रिक टन तिन सय मेट्रिक टनका भूगोल हेरेर हामीले चाहिँ शीत भण्डारहरू निर्माण गरेका छौँ त्यहीँका सहकारीहरूको माग अनुसार स्थानीय तहको माग अनुसार स्थानीय तहको पनि साझेदारीमा हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दा किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू इमिडिएट बजारमा यदि कम मूल्यमा जान्छ भने त्यसलाई केही समय भण्डारण गर्ने सञ्चित गर्ने जसले गर्दाखेरि केही समयपछि मूल्य आओस् भन्ने हाम्रो सोच छ त्यस कारणले गर्दा हामीले यावत कुराहरू गरेका छौँ दुधमा मैले अघि नै भने हामीले खास गरी पाउडर पान हामी साठी हजार पर पर लिटर दुधको चाहिँ पाउडर बनाउने गरी एउटा पाउडर प्लान्ट बन्छ हामी असार साउन्डबाट हामी त्यो पाउडर पनि हामी त्यहाँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ हामीले कसरी हुन्छ सहकारी मार्फत हुन्छ अथवा हामी आफैले त्यस्ता चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर हुन्छ हामीले थोक बजार बनाएका छौँ त्यहाँ किसान जसले उत्पादन गर्नुहुन्छ किसान आफैले गएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यहीँबाट बेच्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ता र किसानलाई डाइरेक्ट चाहिँ टच गराउने कुराहरू डाइरेक्ट उहाँ उहाँहरू मार्फत बिचमा कोही पनि नराखिकन किसान र उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा ल्याउने कुराहरूमा हाम्रो बढी ध्यान छ र त्यही अनुसार हामीले केही कार्यक्रमहरू गरेका छौँ यो मकनपुरमा चाहिँ निवेदन गरौँ एउटा थोक बजार बनाएको छ यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो आधुनिक किसिमको चाहिँ थोक बजार हो त्यसमा विषादी परीक्षणका कुराहरू पनि छ कोल्ड रुमकाहरू पनि त्यहाँनिर फेसिलिटी छ र त्यसरी हामीले कामहरू गरेका छौँ हो त्यस्तै गरी हामीले अब यो बिच बिचको चाहिँ जुन मार्जिन छ यसलाई कसरी कम गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले केही कार्यक्रमहरूलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकौँ हामीले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकौँ जस्तै धान र गहुँको चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट तोकिरहेको छ भने हामी अरू पनि हेरौँ हामी हामीले अस्ति पनि हामीले चाहिँ छलफल चलाएका थियौँ बाख्राको खसीको मासुहरूमा हामीले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सक्छौँ कि भनेर सङ्घहरूसँग महासङ्घहरूसँग एउटा छलफल चलाएका थियौँ हामीले त्यसलाई कारणमा कसरी जान सक्छौँ हामीले हेरिरहेका छौँ एउटा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने यदि बिक्री भएन भने हामी प्रदेश सरकारले पनि खरिद गर्न हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म खरिद गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिक्री वितरण गरिदिने कुराहरूमा हामी जाँदैछौँ हामी सुरुवात गर्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी लाग्छ हामी उत्पादनमा मात्र जोड छौँ त्यो उत्पादन भएका चिजको मूल्य आओस् किसानहरूले कमसेकम नाफामूलक कृषिको एउटा चाहिँ सुनिश्चित उहाँहरूलाई होस् भन्ने कुरामा हामीले यी सबै तौर तरिकाहरू अप्नाएर अगाडि बढेका छौँ मलाई लाग्छ आगामी दिनमा बागमती प्रदेशमा कृषकहरू र यो हामी सरकारी निकाय बिचमा एक किसिमको हामी एउटा चाहिँ अन्तर समाजलाई अझ बढ चाहिँ बृहत्तर बनाउँदै किसानहरूको हितको लागि हामीले के गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारले त्यो कुराको हाम्रो चाहिँ योजनाहरू निर्माण हुनेछन् र हामीले त्यो अनुसार काम गर्दाखेरि मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू चाहिँ पछि समय लाग्ला तर हामी हामीले चाहेको जस्तो कृषि खास गरी आत्मनिर्भर कृषि समृद्ध प्रदेश जुन हाम्रो सोच छ त्यो बनाउनलाई हामी सक्षम छौँ भन्ने नै लाग्छ अब यहाँको प्रदेशमा सम्भवतः पहिलोपल्ट होला यो सामूहिक खेतीको जुन कन्सेप्ट थियो अवधारणा थियो यो लागु भएको छ यहाँहरूले हेर्नु भएको छ त्यो जुन क्षेत्रमा यहाँहरूले गर्नुभएको छ सामूहिक खेती गराउनु भएको छ सहयोग गर्नुभएको छ त्यो क्षेत्रमा त्योभन्दा अगाडिको उत्पादन र सामूहिक खेती भइसकेपछि उत्पादनमा उत्पादन कस्तो बढेको छ उत्पादन बढ्या छ पक्कै पनि हामीले हामीले काम गर्छौँ हामीले खास गरी योजनाहरू लैजान्छौँ कार्यान्वयन गर्छौँ हामीले कार्यान्वयन मात्र गर्दैनौँ हामीले त्यसको आउटकम्स के हो र हामी इम्प्याक्टसम्म हेर्छौँ अब हामी इम्प्याक्ट हेर्ने बेला भयो र हामी प्रदेश सरकारले हामी आफैले यो वर्ष तपाईँलाई भनौँ हामीले सबै सामूहिक खेतीको अहिलेको अवस्था हाम्रो जति बजेट त्यहाँ गयो त्यसबाट उत्पादन हुने चिज उत्पादन वृद्धि हुने चिज भएको छ कि छैन किन हामीले लागत जति गऱ्यौँ त्यसबाट आम्दानी कम छ भने हाम्रो सक्सेस त्यसको सक्सेस सही छैन त्यसलाई हामीले के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले एउटा अध्ययन गराइरहेको छौँ मलाई लाग्छ त्यसको हामीले फाइनल ड्राफ्ट पनि प्राप्त भइसकेको छौँ यसले गर्दा एउटा दुई दुई तिनवटा कुरा चाहिँ राम्रो देखिएको छ भले त्यसमा केही कुराहरू हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ किनभने यो सुरुवाती छेँड थियो र हामीलाई लाग्छ सामूहिक खेतीबाट यो कृषिको विकास गर्न सकिन्छ चक्लाबन्दीबाट गर्न सकिन्छ किनभने यन्त्र उपकरण चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दाखेरि कुनै एउटा सानो ठाउँमा खण्डीकरण ठाउँमा गर्न सकिँदैन त्यो स्वाभाविक हो त्यस कारणले हामीले सामूहिक खेतीबाट जानुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैको जग्गालाई एकमुष्ट ल्याएर त्यहाँ कृषि गराउने कुरा नै चुनौती थियो त्यो हामी एउटा एउटा चरण हामीले पार गऱ्यौँ हामी त्यसमा सफल भयौँ र त्यसमा यन्त्रहरूको प्रयोग गर्ने कुरा प्राविधिकहरूसँग जोडिने कुरा र एउटा आधुनिक खेती पद्धतिलाई स्थापित गर्ने कुरा पनि एउटा चुनौती थियो तर त्यो कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ अब हामी केमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ भने ती कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ हुँदैन भन्ने हुन्छ त्यो गर्छौँ पनि तर अब कसरी गर्छ किनभने किसानले हामीले एउटा पद्धतिबाट कृषि गरिरहनु भएको थियो अर्को पद्धतिमा जाँदाखेरि केही संशय हुन्छ केही कुराहरू अप्ठ्यारा हुन्छन् त्यसलाई हामीले फुकाउँदैछौँ र मलाई लाग्छ त्यहाँ उत्पादन उत्पाद वृद्धि हुन्छ त्यो वृद्धि भइसकेपछि यसले एउटा के हुन्छ भने त्यसले त्यहाँ मात्र फोकस गर्दैन यसले अरूलाई सिकाइ पनि हुन्छ र मलाई लाग्छ बागमती प्रदेशमा त्यो हामीले अहिले गरेका कुराहरूले मलाई लाग्छ धेरै ठाउँमा चाहिँ स्पिल ओभर भएर यो सामूहिक खेतीलाई प्रणालीलाई चाहिँ अलिक व्यापक आउने जस्तो मैले मलाई लागिरहेछ र तपाईँले उठाउनु भएको विषय के हो भने हामीले हेरेका छौँ उत्पादन र उत्पादकत्व विगतको भन्दा केही वृद्धि भएको छ किसानहरूले सामूहिक खेती मार्फत चाहिँ कृषि गर्नुपर्छ भन्ने पद्धति स्थापित भएको छ अब हामी आगामी दिनमा यसलाई अझ वैज्ञानिक ढङ्गबाट सामूहिक खेतीलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र बढीभन्दा बढी उत्पादकत्व कसरी लिन सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै किसिमको उत्पादन कसरी लिन सकिन्छ त्यसका इनपुट्सहरू हामीले इरिगेसनका कुराहरू त्यसका सिडका कुराहरू होला होइन ती कुराहरूलाई हाम्रो मलका कुराहरू होला समयमा मल उपलब्ध गराउने कुराहरू चाहिँ ती सबै कुरालाई हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ मलाई लाग्छ बागमती प्रदेशले एउटा चुनौती पार गरेको छ सामूहिक खेतीमा आउनुपर्छ भन्ने कुराको स्थापित भएको छ र हामी आगामी दिन यसलाई अझ बढी विशेष रूपमा चाहिँ प्राथमिकता साथ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ अलिकति दुधको कुरा गरौँ अब यहाँको प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड पनि छ सम्भवतः त्यहीँबाट सुरुवात भएर अहिले सङ्घीय सरकारले दुधको मूल्य बढाएको छ यसमा एउटा कुरा के छ भने बजारमा एउटा गाई गाई सुनिराखेको उपभोक्ताहरूले चित्त दुखाउनु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ वृद्धि भएपछि अर्को एउटा कुरा के छ भने सहकारीवालाहरू किसानबाट दुध सङ्कलन गर्छन् र ल्याएर डेरीमा बेच्छन् अथवा कहीँ डिस्ट्रिब्युसन गर्छन् र उनीहरू नै एउटा त्यो बिचको माध्यमको रूपमा आएका छन् जसलाई अलिकति छोच्चो भाषामा भन्नुपर्दा बिचौलिया पनि भन्ने गरिन्छ सहकारीवालाहरू र उनीहरूको दबावमा चाहिँ सरकारले यो वृद्धि गर्यो र तलका उत्पादक किसानले चाहिँ यसको चाहिँ मूल्य पाएनन् उनीहरूले जति मूल्य पाउनुपर्ने त्यति पाएका छैनन् जति उनीहरूले चाहिँ लाभ पाउनुपर्ने पाएका छैनन् भन्ने छ यसमा अलिकति केही हेर्नु भएको छ अध्ययन गर्नुभएको छ अथवा यहाँको माताको केही निकायहरूले गरेका त्यस्ता केही छन् होइन पक्कै पनि हो अब जस्तै यहाँले कुरा उठाउनु भयो दुधका मूल्य वृद्धि गर्ने एउटा विधिहरू हुन्छन् त्यो विधिमा टेकेर सर राज्यले एउटा दुधको मूल्य मूल्य वृद्धि गरेको छ तिन वर्षको बिचमा पहिलोपटक वृद्धि हुँदैछ पक्कै पनि हो दुधको दुधको उत्पादन गर्दाखेरि उत्पादन लागत त्यसमा हेरिन्छ त्यो हेर्नु नै पर्छ तिन वर्ष अगाडिको त्यो लागत मूल्य जुन र मेटेरियल छ र अहिलेकोमा भारी वृद्धि भएको छ त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ र त्यसरी गर्दाखेरि हामीले दुधको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो र एउटा एक हिसाबले वृद्धि भयो अब वृद्धि भइसकेका दुधको मूल्य किसानलाई दिनु दिनुपर्छ उहाँले पाउनु पाउनु भएको छ हामीलाई विश्वास छ पाउनु नै पर्छ यदि कहीँ किसानले त्यसरी दुधको मूल्य प्राप्त गर्नु भएको छैन राज्यले तोकेको मूल्यलाई पनि किसानले प्राप्त गरेको छैन भने त्यसमा कहीँ कतैबाट हामीलाई जानकारी भयो भने त्यसमा त्यही ढङ्गबाट राज्यले हेर्ने कुराहरू प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई नियमन गर्ने कुराहरू गर्छ र किसानले पाउनुहुन्छ र पाउनुपर्छ हाम्रो चाहिँ विशेष हाम्रो विशेष जोड नै त्यसमा हुन्छ र यो खास गरी सहकारी थियो आज हामीले सहकारीले के गर्यो भन्ने विषय एउटा नियमनको विषय होला गलत गर्यो भने त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो जसले गरे पनि ल्याउनुपर्छ निजी होस् सहकारी होस् होइन जसले जसले गरे पनि त्यो ल्याउनुपर्छ तर सहकारी मात्र एउटा त्यस्तो चिज हो अहिले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा भएका दुधहरू सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको छ उहाँले गर्नुभएको योगदानलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ परिस्थिति विगतको परिस्थिति हामी अहिले आउँदाखेरि विगतको परिस्थितिलाई हामीले भुल्न हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि सहकारीलाई अलिक व्यवस्थित बनाउने कुराहरू सहकारीलाई अलिक परिमार्जित गर्ने कुराहरू अझ बढी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आधुनिकरण यन्त्रीकरणमा चाहिँ जोड दिएर अलिक सहकारीलाई चाहिँ मजबुत बनाउने कुराहरूमा हामी लाग्नुपर्छ कम भएको होला हामी लाग्छौँ त्यो हामी गर्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै मिलेर हुने हो आज किसानको दुध उठाउने कुरामा सहकारी एउटा चाहिँ एक्टर्स होला निजी क्षेत्रले गर्नुभएको छ कसैले औपचारिक क्षेत्रमा बिस पर्सेन्ट अहिले दुध आइरहेछ इभन असी पर्सेन्ट चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रबाट बिक्री वितरण भएको छ होटेल रेस्टुरेन्टहरूमा त्यसरी जाने गरेको छ भेन्डरहरूले त्यसरी बेच्ने गरेको छ यो सबै कुरालाई गुणस्तर कायम गर्ने कुराहरू बाँकी छन् र त्यसलाई हामी चाहिँ अलिक द्रुत गतिमै हाम्रा बोर्ड पनि छ प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड भन्नु हाम्रो सीमित दायरा छ हाम्रो सीमित शासन छ साधन स्रोत छ ह्युमन रिसोर्स कम छ त्यसको बावजुद पनि खास हामीले गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौँ र हामीले गर्ने मात्र होइन हामीले त्यो किसानहरूलाई किसानहरूलाई जागरुक बनाउने कुरा लागत कम गर्न के गर्नुपर्छ कसरी लागत चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी सजग गराउँछौँ र त्यो अनुसार हाम्रा हामीले भनि पनि सकेका छौँ खास गरी हाम्रा विज्ञ केन्द्र मार्फत चाहिँ जाने सेवाहरू खास गरी सहकारीका किसानहरूसँग ल जाने र त्यसमा हामीले लागत मूल्य कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले अन्तर अन्तरसम्वादहरू गर्ने त्यहाँ सिकाउने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ र यो समग्रतामा सबैको इफोर्ट्सबाट नै यो क्षेत्रलाई अलिक व्यवस्थित बनाउने किन भन्दा यसले अर्थतन्त्रमा एउटा चाहिँ सहयोग पनि गरिरहेको छ फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटीमा दुधको प्रमुख भूमिका छ अहम भूमिका छ र यसलाई हामी अब सबै मिलेर चाहिँ अगाडि बढाउनु छ सहकारीको पनि छ सहकारी र निजी क्षेत्रको पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैलाई चाहिँ एउटा समन्वय गरेर यो क्षेत्रलाई किसानलाई पनि विनि बेनिफिट हुने गरी र बजार जसले बजारीकरण गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि उहाँले पनि एक एउटा गुणस्तरीय दुध र सुपथ मूल्यमा दिनुपर्छ यो चाहिँ जायज कुरा पनि हो त्यस कारणले गर्दा हामी सबैलाई समन्वय गरेर हामी उहाँहरूलाई उहाँहरूसँग बसेर नै समस्या कहाँनिर छ त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यो काम गर्छौँ त्यो दुधको अलिकति पोल्ट्री गर्ने कुराहरू हुन त अब धेरै क्षेत्र छ होइन लिमिटेड टाइममा तर छोटो छोटो हामी कुराहरू यो समस्या पोल्ट्रीमा पनि छ भनिन्छ खास गरिकन दाना चल्ला र उत्पादक यो तिनवटामा चाहिँ उत्पादकहरू मारमा छन् भनेर उत्पादकका ती प्रतिनिधिहरूले बारम्बार भनिरहन्छन् यहाँ प्रभाव पनि त्यस्तो कुराहरू आइरहन्छ बजार अरू न्युज पनि आइरहेछ अब दानाको मूल्य बढाउने चल्लाको पनि मूल्य बढाउने तर मासु चाहिँ सस्तोमा किनिदिने यो एउटा समस्या छ भनिन्छ अब यहाँ लाइफ स्टक सेक्टरकै मान्छे हुनुहुन्छ त्यसमा अझै बढी यहाँले नलेज छ यसलाई चाहिँ कि मिनिमाइज गर्ने जुन अथवा भनौँ न कि उत्पादकलाई चाहिँ बढाउने कसरी के कार्यक्रम बनाउनु भएको छ कि त्यस्तो केही कन्सेप्ट अब यहाँले ठिकै कुरा उठाउनुभयो हामीले खास छोटकरीमा भनिदिनु एकदम एकदम म छोटकरी नै भन्छु खास गरी यो पोल्ट्री सेक्टरमा पनि हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ समस्याहरू छन् खास गरी किसान तहमा पनि एउटा एक खालको समस्याहरू छ र सप्लायर्सहरू पनि एक खालको समस्या छ जसमा उद्योगमा लाग्नु भएको छ त्यसमा एक खालको समस्या छ हामीले सबैलाई हामीले चाहिँ फरक फरक ढङ्गबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ किसानले भोगेको समस्याहरू किसानको तहमा समाधान गर्नु गर्नुपर्छ हामीले त्यो काम अहिले अन्दाज सम्वाद गरिरहेछौँ तर अझ महत्त्वपूर्ण के हो भने हामीले स्ट्रक्चर त्यस्तो बनाउनु पऱ्यो हामीले पोल्ट्री सेक्टरले त्यस्तो भयो भने हामीले गऱ्यौँ के राज्य तहबाट के इनिसिएसन भयो त्यहाँदेखि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो त्यो त्यो जवाबदेही त हामीसँग पनि हुनुपर्छ र हामी लिन्छौँ पनि र त्यो गर्नको लागि हामीले अहिले प्रदेशले के सोच बनाएको छ पोल्ट्री नीति नै ल्याऊ पोल्ट्री नीति होइन पोल्ट्री एन नै ल्याउने र पोल्ट्री एनभित्र एउटा पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गर्ने र त्यो पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गरिसकेपछि त्यहाँ प्राइभेट सेक्टरको पनि मान्छे हाम्रो किसान पनि त्यहीँ र हामी सरकारी निकाय पनि त्यो बोर्डभित्र बस्ने हामी फरक बाहिर बाहिर छरिएर हामीले यसलाई चाहिँ हामी समाधान हुँदैन हामी एकै ठाउँमा बसौँ समस्या के हो त्यहाँबाट समस्या निकालौँ र त्यहीँ हामीले रेटहरू तय गरौँ त्यो बोर्डले के गर्छ नीति बनाउँछ त्यसले बोर्डले के गर्छ चल्लाको दानाको र बजारमा चाहिँ बजारीकरण हुने चाहिँ चाहिँ पङ्क्जन्य पदार्थको रेट तय गर्छ र त्यसलाई चाहिँ चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि त्यो रेटहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमन गर्ने काम पनि गर्छ हामी त्यो गरौँ हामी त्यो इन्स्टिट्युसनहरू नबनाउने हाम्रो तहबाट त्यसरी समाधान गर्नतर्फ नजाने र हामीले बजारलाई त्यसरी छोडिदिँदाखेरि केही समस्याहरू आएका हुन् हामी नियमन गर्छौँ र हामीले के पनि सोचिरहेको छौँ अहिले त यहाँलाई भनौँ बागमती प्रदेशले केही समयपछि हामी पोल्ट्री सेक्टरमा कति पोल्ट्रीहरू छन् हामीले पोल्ट्री चाहिँ इन्डस्ट्री गर्ने फार्म गर्नेहरूले हामीलाई अनिवार्य चाहिँ बागमती प्रदेशमा दर्ता गर्ने हामी सिस्टम गर्दैछौँ हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कति छन् पोल्ट्री फार्म गर्ने र कति सङ्ख्या गरेका छन् र उहाँहरूको समस्या किन हामीसँग जब त्यो निगरानी हुन्छ हामीसँग रेकर्ड हुन्छ त्यसपछि हामी उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँसँग पुग्न सक्छौँ ट्र्याकिङ गर्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषय पनि हामी छ र दानाहरूमा भएका चाहिँ मूल्य वृद्धिका कुराहरू गुणस्तरका कुराहरू हुनसक्छ र मेटेरियल वृद्धि भएको छ दानाको मूल्य वृद्धि त्यो रूपमा दानाको मूल्य वृद्धि हुनुपर्छ पर्दैन त्यो हामी नियमन गर्छौँ त्यस कारणले गर्दा यावत कुराहरूलाई समस्या छन् समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई के लाग्छ बागमती प्रदेशमा त्यो काम हामी गर्छौँ हामी सबै किसानदेखि उद्योगीहरू र सबैलाई हामी एकै ठाउँमा बोलाएर एकै ठाउँमा भेला गरेर त्यहीँबाट समाधान निकाल्ने र हामी अगाडि बढाउने कुरा गर्छौँ किन भन्दा किसान नरहे उद्योगी रहँदैन उद्योगी नरहे हामीलाई अर्थतन्त्र पनि रहँदैन त्यस कारणले हामी एक आपसमा कहीँ न कहीँ इन्टरकनेक्टेड छौँ हामी एक अन्तर सम्बन्धित छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैलाई हित हुने खालको गरी पोल्ट्रीमा पोल्ट्री यहाँ एन ल्याउने पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन मार्फत पोल्ट्री सेक्टरलाई व्यवस्थित बनाउने काम हामी गर्छौँ समय लाग्ला केही समय लाग्छ किनभने हाम्रो प्रक्रियामा जाँदाखेरि र केही समयपछि मलाई लाग्छ बागमती प्रदेशले त्यो सुरुवात चाहिँ गर्छ हुन्छ छोटो समयमा यहाँले लामो कुराहरू भनिदिनु हो यहाँका सबै योजनाहरू सफल हुन् र हामी उपभोक्ताले सस्तोमा राम्रो चिजबिज खान पाइयोस् धन्यवाद छ यहाँलाई हस् यहाँलाई धन्यवाद खास गरी बागमती प्रदेशले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ कसरी किसानको चाहिँ हकितमा काम गरिरहेको छ कृषिको क्षेत्रको उत्पादन उत्पादन वृद्धि गर्नलाई के काम गरिरहेको छ कृषि विकासमा के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँहरू मार्फत चाहिँ तलसम्म पुर्याउने जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो म यहाँ यहाँको टिम सबैलाई मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ आज हामीले बागमती प्रदेशमा कृषिमा भएका गतिविधिबारे छलफल गऱ्यौँ छोटो समयमा अलिकति फेरि फेरि पनि यस्तै विषयमा हामी कुरा गर्दै जानेछौँ आजको समय यही सकिन्छ हस् धन्यवाद